Halo bosku, kembali lagi bersama gue di channelnya Slaughter Independent nih bosku. Oke nih bos, dan seperti biasa ya, gue akan berbagi polanya bermain di game Mahjong Ways 2 dan untuk di polanya nanti kita bakalan simak aja bareng-bareng ya. Nanti kita akan simak bareng-bareng dan untuk kali ini gue bawa modal bawa modal lumayan receh Itu gue bawa modal 23.000 dan untuk di bettingannya gue di sini pakai di bettingannya bettingan 1000 nih bosku dan mudah-mudahan aja ya bosku untuk kali ini kita bisa dikasih profitannya lagi ya e, ataupun kalau emang lagi punya kita syukur-syukur kalau misalkan kita bisa dikasih jackpot ya bosku Oke dan sebelum kita lanjut lebih jauh sebelum kita masuk lebih dalam lagi ke dalam videonya Jangan lupa buat kalian untuk bantu like, komen, dan juga subscribe-nya. Dan jangan sampai lupa juga untuk selalu aktifin notifikasi loncengnya. Agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dan juga info-info terbaru dari channelnya. Slaughter Independent ini ya bosku. Oke. Okay. Oke dan sini kita langsung masuk aja menuju ke dalam gamenya ya, ataupun ke dalam videonya. Oke, di sini gue udah pakai di bettingannya bettingan 2000 karena udah lumayan lah udah lumayan bisa nge-up nih saldo kita oke okay, dan di sini uh, kita menang besar ya 57000 lumayan oke okay dua wheel pecah mantap eh masih kita coba cocok santuy dulu ya jadi kita masih belum masuk ke polanya dulu karena gua di sini masih coba cari ini ya gue sih masih coba cari uh, pola enaknya ataupun putaran-putaran enaknya nanti kalau misalkan kita uh, dapat free spin itu kalau misalkan uh, udah enak ya udahlah intinya mantap ini emang dari tadi naik turun terus ya ini belum stabil dan buat kalian ya Eh, di sini gue nggak saranin banget uh, sama kalian kalau misalkan kalian bawa modal eh, nggak uh, terlalu gede-gede banget sih gue saranin jangan ikutin bettingan dari gue soalnya uh, gue itu uh, apa ya jadi kalau misalkan bisa dibilang uh, apa itu ya namanya nah pokoknya kayak gitulah intinya kayak gitu ya oke di sini kita langsung masuk aja ya ke eh, uh, 50 kali autoplaynya dan untuk di sini gue masih pakai bettingan 3000 masih belum naik lagi ya pokoknya kita uh, naikin bettingannya itu bertahap aja menang besar lumayan 62000 dan untuk uh, pecahannya juga ini belum ada apa sih ya jadi belum ada pecahan-pecahan yang sampai meledak full layar gitu ya kan jadi masih pecahan-pecahan biasa aja Di sini gue juga masih nunggu ya uh, untuk di bettingan 3000 ini pecahannya itu bakalan kayak gimana gue masih nunggu karena masih belum kelihatan ya jadi belum ada yang namanya pecahan-pecahan yang sampai full layar gitu ya kan jadi gue juga masih nunggu ya dan gue buat kalian ya yang pengen eh, pola-pola uh, dari gue pokoknya kalian tinggal simak aja dari awal sampai akhir jangan di skip skip biar kalian itu nggak gagal paham ya oke okay. pokoknya kalian pantengin aja video dari gue kayak gimana nanti kalian juga paham kok kalau emang kalian player gitu ya kan mana lagi nih Oke, santuy ayo dong ah kirain udah eh, masuk lagi di situ tapi enggak oke masih belum dikasih ya mantap sekali ini bettingan 3000 masih belum ada ledakan-ledakan yang mantap ya masih belum ada ledakan yang mantap dan masih bertahap jadi hmm, belum ada yang bikin kejutan yang wow banget gitu tapi nggak apa-apa kita ny eh, nyantuy aja dan untuk saldo gua aja eh, nggak stabil ya jadi maksudnya nggak stabil itu eh, kadang keluar kadang enggak juga gitu ya kan tapi ya ya bagaimana lagi ya <laughs> namanya juga kita coba tos-tosan nih di sini gue udah pakai di bettingan 5000 ngomong-ngomong ya dan untuk polanya gue di sini polanya udah pakai di polanya pola 30 kali autoplay ya dengan gue masih berharap bakalan dikasih free spin ya bosku ya jadi eh, masih ngarepin nih kalau gue itu uh, bisa dikasih free spin gitu ya free spin soalnya ini udah udah lumayan lama juga dan free spinnya juga belum nongol-nongol nih dari tadi 三倍，哈哈，选中。三倍，也是。五倍，八万，两倍。 ini masih belum enak banget nih menang luar biasa menang super luar biasa nih kayaknya apa cuman menang luar biasa doang menang super luar biasa sih 292 ribu mantap mantap mantap mantap mantap akhirnya bisa dikasih gede juga ya gue kirain udah ya nggak nggak bakalan dikasih uh, gede tapi ya lumayan sih hmm. ah kagak ada yang connect dong dua panjang itu ya dua panjang kalau connect jadi tiga wheel itu pasti enak banget tuh soalnya pecah semua kena semua oke okay. tinggal 5000 ini ya Ini kalau misalkan masih terus kayak gini, gue bakalan cabut aja kayaknya nih bosku ya. Soalnya percuma ya. Uh, jadi kita cuma dapat stuck di sini-sini aja, nggak ada nggak apa ataupun naik lagi. Jadi uh, mungkin udah ya gitu ya, udah cukup sampai di sini mungkin ya. Jadi gue nggak nggak bisa terus maksain juga ya. Pokoknya gue nggak bisa maksain untuk hal ini Eh, kayaknya gue bakalan balik kanan aja nih balik kanan aja karena ya seperti yang tadi gue bilang jadi udah udah mentok lah gitu ya udah mentok deh angka segitu Oke terima kasih buat kalian yang selalu support channel gue dan dukung channel gue, terima kasih banget pokoknya sehat-sehat selalu buat kalian dan sampai bertemu di video gue yang